жить, конечно, от работы аниматором в костюме банана. И я решил уйти, оставив тебе все. Квартиру, машину, <laughs> лучшие годы своей жизни, хламидии. Но удерживало меня лишь одно. Я думал, а кто же теперь так ловко будет играть с моими шариками? Ведь ты не оставишь мне наших собак. Утро приближало